दोस्तों नमस्कार आज जिस फल के फायदे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उस फल का नाम है पीला तरबूज जिसको हम इंग्लिश में कैंटलॉप कहते हैं तो आइए इस फल के एक एक फायदे के बारे में हम जानेंगे सबसे पहला फायदा ये है जब हम इस फल को रेगुलरली खाते हैं तो आई रिलेटेड जितने भी सारे प्रॉब्लम हैं जैसे आँखा आँखों की जो रोशनी कमज़ोर हो जाती है या आँख में खुजली होना या आँख से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है इसका अगला फ़ायदा इसका अगला फ़ायदा ये है जो भी कोई अस्थमा से जूझ रहा है जिस किसी को भी अस्थमा है तो पीला तरबूज का रेगुलर यूज़ करने से अस्थमा में उनको बहुत ही आराम मिलता है अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम से उनको बहुत ही राहत मिलता है आइए इसके अगले फ़ायदे के बारे में हम देखेंगे पीला तरबूज को हम जब रेगुलरली खाते हैं तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और ब्लड प्रेशर बढ़ ना ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा घटता है इसका अगला फ़ायदा के बारे में हम देखेंगे इसका अगला फ़ायदा ये है पीले तरबूज में कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है तो इस फल को रेगुलरली जब हम खाते हैं तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाती है आइए इसके अगले फ़ायदे के बारे में हम देखेंगे पीला तरबूज को जब हम रेगुलरली खाते हैं तो पेट से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और इस फल को खाने से हमारा डाइजेशन भी अच्छी तरीके से होता है खाना का डाइजेशन अच्छी तरीके से होता है आइए इसके अगले फ़ायदे के बारे में हम देखेंगे इसका अगला फ़ायदा ये है कि गर्म के समय में हम देख देखते हैं कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इस पानी की कमी को पीला तरबूज जब हम रेगुलरली खाते हैं तो पानी के कमी का जो प्रॉब्लम है पीला तरबूज पीला तरबूज खाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आइए इसके अगले फायदे के बारे में हम देखेंगे इसका अगला फायदा ये है कि जब किसी को सूजन हो जाए या फोड़ा हो जाए तो पीला तरबूज जब हम रेगुलरली खा उस समय जब हम सूजन के समय में या फोड़े हो जाने के समय में जब हम पीला तरबूज का यूज़ करते हैं तो फोड़ा या सूजन में बहुत ही राहत मिलता है आइए इसके अगले फायदे के बारे में हम देखेंगे पीला तरबूज जब हम रेगुलरली खाते हैं तो स्किन रिलेटेड जितने भी सारे प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है स्किन में जैसे धब्बा पड़ जाता है दागी पड़ जाता है पिंपल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पीले तरबूज को खाने से इन सारे स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है ना ही स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से बल्कि हमारा बाल भी मजबूत होता है और बाल झड़ता नहीं है और बाल टूटते नहीं हैं तो दोस्तों मैंने आपको पीले तरबूज के फ़ायदे के बारे में बताया आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करिए और अगर आप मेरे तरफ से रेगुलर न्यूज़ हेल्थ न्यूज़ पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए नमस्कार